دھو اللہ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਵਾਜੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਦੀਨ ਵਾਲ ਅੰਤਰੀਆਮੀ ਜਗਤਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਸ਼ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਤ ਪਾਵਨ ਭੰਦੇਖਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੋ ਦਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਵਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਉਦਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਐਸੇ ਤੇ ਸਭ ਜਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਅਵਤਾਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਸਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਵੇਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਜਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਰਾਜੇ ਅਜੀਨ ਕੌਣ ਸਾ ਅਵਤਾਰ ਉਦਾਨ ਭਾਜੀਆ ਜੀਆ ਜੋ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਤ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਨੂ ਰਾਜਾ ਆਦਿਕ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜਾ ਆਦਿਕ ਹੋਏ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾ ਉਤਾਰੀ ਸੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ये रानी अवतार जुड़े हुए हैं ये अवतार हुए हैं दूसरा अवतार होना जी रही कि पहले कोई ताकत ना होगी फिर कमाई करके किसी भी ताकत चले वो उसने अवतार कही गया है जिस प्रकार विष्णु का अवतार परशुराम ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਪ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਅਵਿਸ਼ਾ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਬ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਅਵਿਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਮੱਛਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਦੋ ਕਲਾ ਸਨੀ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਸ਼ਰ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਜਿਸਮੀ ਜੀ ਮੱਛਰ ਮੱਛੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਹੰਕੇ ਸੰਖਾਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਦੇਵ ਉਧਾਰੇ ਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਖਾਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀ ਦਸ਼ਨ ਪਾਰਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਸ਼ਰ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੀਂਦੀਆ ਥੱਲੇ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਆਪੇ ਆ ਬਧਿਆ ਕਿ ਪਰ ਜੀ ਥੱਲੇ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕੰਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਲਕਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਮੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਕੱਛ ਆਦਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹਮੀ ਤੇ ਕਈ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਤੇ ਤਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਚੌਦਾਂ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਤੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਪਰਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ 16 ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਿਸਨੇ ਯਾਦਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਰੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਗੀ ਦੇ ਕਾਇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕੋ ਸੱਲਿਆ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਗਈ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਸਲਿਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਹੀ ਸਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬਸਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀਨ ਨੇ ਆਸ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਪ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਨ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਤਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਏ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਮੰਗਿਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਿਸਾਰਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮੋਹ ਵੀ ਤਨਾਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਾਂਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤੀ ਦੇ ਕਾਂਈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸੇ ਮੁਖਾਤੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਾ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਜਲ ਰਹੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਰੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਰ ਕੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਗੋਂ ਦੀਆਂ ਗੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਜਾ ਮਾਰਾ ਸਨ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋ ਪਹਾੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪਰ ਪੰਜਾ ਐਸਾ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਗਲੇ ਪੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸਰਗੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਖਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਖਾ ਦੇਣੇ ਚੋਜੋ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਖਮਣੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸੜਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਦੇ ਝੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਸਾਹਮਣੇ इस प्रकार कार संगे जी मैंने साहब जी ग्रंथ शक्ति है किसी प्रकार करके ना उतारा नहीं ਸ਼ਕਤੀ शक्ति सदगुरु मैंने साहब जी विशेष शक्ति है ग्रंथ शक्तियों के मालिक है सदगुरुओं ਦੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਜ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮਥਾ ਅਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤੋਂ ਮਿਹਲਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਲਾਪੁਰੀ ਜਨਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਨੋਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਜ ਜਦੋਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀ ਗਏ ਹੈ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਕਤੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਦੇ ਬਾਰੇ ਭੰਗਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੰਕਾ ਦਾ ਜੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਰਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਗੁਣ ਹਰਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਆਨੰਦ ਜੀ ਕਾਂਡ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ विशिष्ट के ਜਾ ਕੇ के ਸੀ की तो विशिष्ट ने ब्रह्म ज्ञान के विद्या रामचंद्र जी चौथ गुना की पढ़ाई ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਠਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰੋਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਂਦੀ ਨੇ ਕਾਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪਹਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜਨੇ ਉਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਜੀਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਾਜਾ ਜੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਫ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੋ ਕਸਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਂਗ ਦੇ ਕਰ ਸਾਰ ਬਹੁਤ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਜਾਰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾ ਪੜਾਏ ਪੜੇ ਹੋਏ ਅਵਰ ਪੜਾਉਣ ਹਾਰ ਇਸ ਪੰਨੇ ਕੋ ਕਰੋ ਨਾ ਖਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਖਾਲ ਨਾ ਪਉ ਇਹ ਕਰਤਾ ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਦੇ ਦੇ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਜਨਾਈ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨਾ ਪੜਾਈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੀ ਦੀ ਇਸ ਸਭੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਨੂਰ ਦੀ ਕਾਜੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਕਾਰਜਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤਨ ਤੇਸ ਤੇ ਵਾਲ ਗੋਸ਼ਤਨ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਕਾਰਜਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਕਰਤੱਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਤੱਵ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਯਾਰ ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਦਾਰ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤਾ ਬਣੋ ਵਾਸ 14 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਉਥੇ ਸੀਤਾ ਰਾਵਣ ਕੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਸ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਦਰ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਨਾਮੇ ਸੂਦਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਲਟਕਦਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੂਦਰ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਵਾਇਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਵਾਇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਦ ਜੀ ਨਿਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਰਤੱਵ ਪਰ ਸੰਗਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਗੰਬਰ ਦੀ ਦਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਬੇ ਪਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਕਿਰਤਨੀ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿਧਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਕੋ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਗਵਾਨੀ ਕੋਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਆਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦਾ ਕਿਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਨ ਸਿੱਧੀ ਸੰਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਰਿਵੇ ਗਿਆਨ ਮੁਖ ਭਗਤੀ ਤੇ ਵਰਤਨ ਵਿਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੈ ਸਤਗੁਰ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਜੈ ਸਤਗੁਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹਰ ਹਰਗੁਣ ਬਣਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਖਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮਚੰਦ 10000 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ 1000 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਮੁਖ ਭਗਤੀ ਵਰਤਨ ਰਾਜ ਤੇ ਵਿਵੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੰਗ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹਨ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਉਣ ਕਲਾ ਦਾ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰਿਆਕਾਰ ਜੋਰ ਜਗ ਮੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਭ ਜੀਵ ਕਬੀ ਪਾਏ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਲਾਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਬੱਚੋ ਮਾਰਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਉਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਿਸ਼ਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਖਾਤ ਬਾਰ ਬਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵੇਨਮਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਾ ਆਖੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੌਕਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਖਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੋਣ ਉਹ ਲੌਕਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਜਿਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹ ਪੁਛਾਇਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਰ ਦਾ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਲਾਨੀ ਭਗਤੀ ਭਾਰਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਰਾ ਆਪ ਦਿਸਵਾ ਦੇ ਉਦਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦਿ ਵੀ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਥ ਉਧਰੇਗਾ ਕੂੜੇ ਮਾਵੇ ਸੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਸੰਕਰਿਆ ਕਰਿਆ ਉਹ ਤਾਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦਖਰੇਈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਕਿੰਦਰ ਗੱਟ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਅਵਦਾਸ ਸਿੱਧ ਹਨ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕਿਸਵਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆ ਹੈ ਤੀਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਦਾਮ ਮਾਰਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਆਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਦਾ ਦਾ ਤੇ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਆਵੇ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮੋਚਣਾ ਦਈਏ किसा ध्यान दानी सब किए किसा ही कोई मंत्र न फुरे ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਇਰਕ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਪੈਗੇ ਔਰ ਹਮ ਤਕਦਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਬ ਜਬ ਰਿਸ਼ਤ ਹੋ ਸਾਰਾ ਤਦ ਤਦ ਦੇ ਘਰ ਚੰਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਉਪਦਰਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਕਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਪਦਾ ਸਿੰਘ ਪਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋਲਾ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੋਲਾ ਕਲਾ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸੋਲਾ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਖੜਿਆ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਈ ਖਾਤੇ ਖੜਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਲਾ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲਾ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਲਾ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭਦਾ ਤਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਈ ਖਾਤੇ ਖੜਿਆ ਅਨੰਤ ਸਗਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋ ਕੋ ਸਾਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਚੰਦਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਸਭ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ